Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een leuk proefje doen. Ik ga nog niet zeggen wat. Maar ja, oh ja, let niet op de rommel hier. Het is hier een beetje rommelig. Dit is nog van het duct tape experiment. Check die vlog ook even. Maar ja, eh, daar gaat het niet om. Tot zo. gaan werken met chemische spullen. Eh, dus veiligheid gaat boven alles. Wa eh, plastic handschoentjes en een schort en natuurlijk een bril. Nou, waarmee we gaan werken, eh, waterperoxide, helaas met 12%, want ik kan niet goed kopen. Kaliumjodine. We beginnen met de water, water, waterstofperoxide, 12% natuurlijk, zoals ik al zei met eh, rubberen handschoentjes aan. Moet je erin gieten, best voorzichtig. Zo. Heel voorzichtig eigenlijk. Niet best, maar heel. Tot de 5 milliliter. Oh! Zo, nou, bijna 5. Zo, nu we dit hebben, dan kan je er gewoon een beetje groene zeep in... Eh, knijpen. Zo. Ik weet niet precies hoeveel, maar dat maakt ook niet heel veel uit. Een beetje zoveel. Zo. Zo. Nu gaan we twee theelepels kaliumjodine uh, eh, vloeibaar maken. En dat doe je door middel van een beetje water. Zo, eh, het is aan de kant. Oh. Zo. Twee theelepels ongeveer. Oh, is een half. Dit is Dit is een half. Dit is twee. Zo. Nu hebben we een beetje water. Dat is nog minder dan 25 milliliter. Gewoon echt een heel klein beetje. Zo. Ik denk dat dat wel genoeg is dan ga ik zo En uh, als het niet zo vloeibaar wil worden, zoals die blokjes daar, gebruik je gewoon de lepel. Dan ga ik zo doen. Zo, dit is wel goed genoeg. Dit mag even weg en dan giet je heel voorzichtig in een uh, klein potje. Giet je dit erin. Oh. Heel klein beetje. Zo. Nou. Even goed, uh, goed mengen. Zo. Goed roeren. Zo, wat dan ook. Een beetje mengen. dat Kom, dan gaan we lekker naar buiten met die twee chemicaliën. En dan ga eh, ik laten zien wat uh, het proefje is. Zo, nou, als het goed is, krijg je een leuke reactie. Als je dit mengt, nog niet doen. Eerst dus je lepeltje eruit. Zo, goed doen. Dit is echt super vet. Kijk hoe groot het wordt. Alle kleuren. Het ruikt lekker naar zeep. Maar dit kan groter. Dat weet ik wel zeker. Nog heel even kijken. Maar dit kan veel groter, man. Nou, ik heb wel een grote fles gevonden. Maar helaas zit nog een beetje. Ja. Nou. Mama, wil je een beetje wijn? Oké. Nou, dan krijg je dat. Hier. Ja, we gaan het nu wat groter aanpakken hoor. Nou, ik heb deze wijnfles. Dus ik doe ongeveer veel tot het zwart hier zo. ik eh, een ding met eh, dit speel Water, stofperoxide. gaan we dit even aan de kant zetten. Dat is zo nodig. Dan gaan we weer van dat kaliumjodine uh, eh, hierin doen. Deze weer. Eh, ik doe 10 dikke lepels. Gewoon. Hebben we daar wel genoeg? Dat is heel veel. Oké. Okay. 3, 4. Nu heb ik wel genoeg, denk ik zo. Ehm, en dan gaan we er nog dit water bij doen. Allemaal denk ik. Zo. Die markeren met kiel. En dan moet je het weer roeren. Roeren, roeren, roeren. Nou, ik denk dat dit wel goed genoeg is geroerd. Nou, gaan we nu weer naar buiten. Zo. Op naar de welbekende tafel. oh jeetje, ik weet niet of dit toch goed is hoor. Zijn we er klaar voor? Lepeltje eruit. Ik in ieder geval wel. Drie, twee, Gaat er ook in? Wow! Goed is wat? Kijk dan! Gewoon echt. Kijk dan hoe het eruit gaat. Dames en heren. Oh. Oh. Oh. Oh, het gaat bijna nou over. Zo, kijk dan. Wauw. Dit is dan nog het kleinste overstukje van de plek. Dit is echt super vet. Ik, heb, ik, ik krijg een neiging om dit ding te steken. Zal ik het Yo! Nou. Doei. Tot de volgende vlog. Vonden jullie dit nou een leuke video trouwens? Doe dan een like op deze video. Tot de volgende vlog. Damn.